League of Legends şampiyon tanıtımına hoş geldiniz. Bu bölümde günahkar kılıç Yasuo var. Kim demiş ağzımla içmiyorum? Yasuo kabile büyüklerinden birinin katilinin peşindeki yakın bir dövüşçü. Kendi kuşağının efsanevi rüzgar tekniğini kusursuz öğrenen tek temsilcisi Yasuo, rüzgara yön vererek rakibin ön saflarını aşabiliyor ve uzun menzilli rakipleri etkisizleştirebiliyor. Bedelsiz yetenekleri ve düşük bekleme süreleriyle Yasuo, uzun takım çatışmalarından sağ çıkabiliyor ve hızı sayesinde rakiplerini çatışmaya sokup onları paralayabiliyor. Yasuo'nun pasifi avarenin yolu iki öğeden oluşuyor. İlk etkisi olan niyet, Yasuo'nun kritik vuruş şansını arttırıyor. Yasuo'ya %50 kritik vuruşu şansı sağlamak bütün vuruşların kritik olmasını sağlıyor. Pasifinin ikinci öğesi ise akıbet. Yasuo'nun güç kaynağı olan akış çubuğu hareket ettikçe doluyor. Ne kadar hızlı hareket ederse akış o kadar çabuk doluyor. Yasuo'nun akış çubuğu doluyken rakip şampiyonlardan veya tarafsız canavarlardan hasar alırsa akış gücünü birkaç saniyeliğine kalkana dönüştürüyor. Yasuo'nun E'si Atılgan Kılıç diğer yetenekleri de etkilediği için gelin ondan başlayalım. Atılgan kılıç Yasuo'nun tek bir hedefe atılarak ona hasar vermesine ve işaret koymasını sağlıyor. İşaret kalkana kadar Yasuo bu hedefe tekrar atılamıyor. Atılgan kılıcın sabit bir menzili var. Eğer Yasuo hedefine çok yakın duruyorsa içinden geçip gider. Arka arkaya kullanıldıkça hasarı artar ama bu artışın bir üst sınırı vardır. Yani hasarı en üst seviyeye çıkarmak için aynı anda birkaç hedefin içinden geçmek daha avantajlıdır. Atılgan kılıç diğer ileri atılma saldırılarının aksine tüm kitle kontrol etkileriyle durdurulabilir. Yasuo çok açılıp yakalanırsa atılgan kılıçlı rakiplerin içinden geçip kulesine doğru kaçabilir. Sırada Yasuo'nun Q'su Çelik Fırtına var. Yasuo yoğunlaşarak kılıcını imlecin durduğu yöne doğru savurur ve vurduğu tüm rakip birimlere hasar verir. Çelik fırtına normal bir saldırı gibi çalışır. Yasuo onunla kritik vuruş yapabilir ve vuruş etkileri yakındaki rakiplere anında hasar verir. Yasuo'nun arka arkaya kullandığı 3. çelik fırtına, aynı hat üstündeki tüm rakipleri havaya savurarak hasar veren uzun menzilli bir hortum gönderir. Koridordayken çelik fırtına Yasuo'nun temel hasar yeteneğidir. Düşük bekleme süresiyle Q'sunu son vuruşlar, taciz atışları ve hortum için yük biriktirmekte kullanabilir. Bu yeteneği sık sık kullanarak Kha'Zix'i havaya savurup fazladan hasar verebiliyor. Yasuo atılgan kılıçla ileri atılırken çelik fırtınayı da etkinleştirebilir. Fırlama esnasında kullanılırsa çevresindeki tüm rakiplere anında vurur. Atılgan kılıç ile atılırken 3. Q'sunu kullanırsa rakiplerini aynı anda havaya da savurur. Rüzgar duvarının hem aktif hem de pasif etkisi var. Pasif olarak ileri atılmanın sağladığı akış doldurma miktarını arttırır. Yeteneği etkinleştirmek, hedeflenen yönde rakibin tüm uzun menzilli saldırılarını birkaç saniyeliğine durduran bir duvar oluşturarak hasar almasını engelliyor. Bu rüzgar duvarı menzilli olarak sadece kule saldırılarını durduramıyor. Buna rağmen rüzgar duvarı yüklü hasarları etkisiz hale getirebilen çok güçlü bir yetenektir. Doğru yer ve zamanda kullanılırsa tabii. Geriye doğru kaçarken yolunuza rüzgar duvarı bırakmak, menzilli rakiplerden kurtulmanızı kolaylaştıracaktır. Yasuo'nun ultisi son nefesin menzili son derece uzun. Ama sadece havaya fırlatılmış şampiyonlar üstünde kullanılabiliyor. Yasuo son nefesi kullandığında hedefine doğru havadan atılır ve onu kısa süreliğine havada tutarak fiziksel hasar verir. Yere inmesiyle Yasuo çok kuvvetli, uzun süren ve rakip şampiyonların bonus zırhını etkileyen bir zırh delme güçlendirmesi alır. Burada üstünde durmamız gereken iki önemli nokta var. Birincisi, son nefes Yasuo'nun hedefinin civarında olup havaya savunmuş olan tüm rakipleri etkiler. İkinci olarak Yasuo son nefesi rakiplere havaya atan tüm yeteneklerle beraber kullanabilir. Böylece Janna gibi şampiyonlarla başarılı kombolar yapabilir. Son nefes, çatışmaların yönünü değiştirme potansiyeli olan çok kuvvetli bir yetenek. Burada Yasuo, Malphite'in girişiyle ultisini birleştirip Sejuani'yi kaçarken koruyor. Oynanışa geçmeden önce gelin Yasuo'nun birkaç yetenek kombosuna bakalım. İlk örnek koridordan basit bir taciz kombosu. Akış çubuğunu doldurduktan sonra E ile minyon dalgasına atılıp rakibinizle mesafeyi kapatın. Q ile vurup yine minyon dalgasına geri atılarak kaçın. Pasif kalkanınız çatışmayı lehinize çevirecek korumayı sağlar. Sıradaki komboda skor için her şeyi kullanıyoruz. Q'nuzu minyonlar üstünde hazırladıktan sonra E ile mesafeyi kapatın ve ileri atılma esnasında Q ile rakibe saldırarak ekstra hasar almasını sağlayın. Kovalamaya devam ederken hortumun üstüne ultiyi kullanın. Son olarak hazır olan Q ile son darbeyi vurun. Bu kombayla özellikle oyunun ortalarında koridor rakibine üstünlük kurabilirsin. Yasuo'nun pasif kalkanı devreye girdiğinde rakiplerle hasar almadan takaslar yapabileceğin kısa bir süre olacak. Menzilli şampiyonlar bu kalkanı ağır hasar veren büyüler kullanmadan da tetikleyebilir. Başarılı yasa oyuncuları kalkan aktifken ya rakiplere karşılık verebilir ya da başarılı bir şekilde geri çekilebilir. Çatışmaya girerken rakibi takip esnasında menzilli saldıracak rakiplerin önüne rüzgar duvarı koymayı unutma. Burada Ziggs aradan çekilince Yasuo orta koridora çıkan dar boğazdan geçmeyi bekleyen Amumu'ya arka arkaya kullandığı Q'larla saldırıyor. Takibi sürdüren Yasuo Amumu'yu hortumla kolayca hedefleyip son nefeste skoru alıyor. Hortum saldırısının menzili çatışmaları yeniden başlatmak için önemli bir yetenek. Görünürde başarısız olan bir alt koridor baskınının ardından Yasuo geri çekilirken 3. Q'sunu hazırlıyor. Jinx'in yaklaştığını görünce hemen bir minyona doğru atılarak uzun menzili bir hortum gönderiyor ve son nefese skoru hanesine yazdırıyor. Çelik fırtınaya öncelik verip Yasuo'nun saldırı hızını arttırmak azalan bekleme süresi sayesinde Q yüklerinin hızlı birikmesini sağlıyor. Burada Yasuo ilk Q'yu tutturacak menzile girdiğinde hızlı gerçekleştirme süresi sayesinde rakibini takip ederken hasar vermeye de devam ediyor ve son bir komboyla skoru garantiliyor. Yasuo'nun ultisi en çok takım çatışmalarının erken saflarında etkili oluyor. Ultisiyle KOF rakiplerin arasına başarıyla dalan Yasuo, yere inerken aldığı ekstra zırh delme güçlendirmesinin de katkısıyla çatışma boyunca verdiği hasarı arttırıyor. Çelik fırtının aşırı düşük bekleme süresi Yasuo'nun bu yeteneği standart saldırılarına ekleyebilmesini sağlıyor. Garen'in işini bitirdikten sonra atılgan kılıç sayesinde önce Orianna'nın topundan sıyrılıp ikinci atılmayla onu yakalıyor. Eğer bu noktada Caitlyn'in saldırılarına karşı rüzgar duvarı kullanmış olsaydı bu çatışmadan sağ kurtulup 5'te 5 yapabilirdi. Yasuo'yu geliştirirken yetenek seti ve oynanışı göz önüne alınınca hareket ve saldırı hızı, kritik vuruş ihtimali ve savunmayı geliştirmek yerinde olacaktır. Pasifi sayesinde bilhassa kritik hasar ve hareket hızı eşyaları çıkmak, rakipleri takip etme ve kalkanın çabuk dolması konusunda yardımcı olacaktır. Atılgan kılıcın yükleri de yenilediği düşünülürse statik hançer çok yerinde bir ilk eşya olarak tercih edilebilir. Saldırı hızı direkt olarak çelik fırtınanın bekleme süresini düşürdüğü için erken hortum ve kombalar konusunda oldukça yardımcı olabilir. Son olarak ağır hasar eşyaları kadar eğlenceli olmasalar da Yasuo'nun çatışmalarda ayakta kalabilmesi için savunma eşyalarına da ihtiyacı var. Rakiplere hasar verirken ayakta kalabilmesi için Randuin'in alameti ya da Banshee'nin duvağı tercih edilebilir. Yasuo şampiyon tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Resmi YouTube kanalımıza üye olup bizi takip etmeye devam edin.